السلام عليكم اليوم غتشوفوا معايا طريقه تحضير هاد الكيش بالشامبينيون اللي هي سهله بزاف وما كتطلبش بزاف المقادير نبداو بطريقه تحضير العجين هنا كنحتاجو 200 غرام ديال الطحين 90 غرام الزبده تكون بارده مزيان بيضه وحده معلقه صغيره ديال الملح ونص معلقه صغيره ديال السكر انا اي سكر بغيتو وجوج معالق كبارين ديال الماء نبداو بالعناصر اللي عفا عندنا هنايا الطحين كنغربلوه كنزيدو عليه الملح والسكر كنحركوهم قبل ما نزيدو عليهم الزبده بالنسبه للزبده خاصها تكون بارده مزيان لان هنايا الزبده هي اللي كتعطينا هذاك الكوتي كروستيون لاباط كتجي لاباط تقريبا كتشبه لاباط فيتي وكنحاولوا نرملوها مع الطحين هنا تستعملوا une fourchette الا ما عندكمش هاد l'écrase هنايا كنزيدوا البيضه وكنحاولوا نجمعوا لاباط كنزيدو جوج معالق كبارين ديال الماء بارد وكنحاولو نجمعو لاباط غير بالصبعان ديالنا باش ما نذوبوش هذيك الزبده من بعد ما جمعنا لاباط كنديروها في البلاستيك الغذائي ونديروها في الثلاجه تبرد تقريبا واحد نص ساعه بما وجدنا la garniture ديالنا بالنسبه ل la garniture كنحتاجو 300 غرام les champignons جوج البصلات صغارين او وحده كبيره ثلاثه الحبات الثوم معلقه كبيره ديال الصوجه نصف معلقه د الملح نصف معلقه د البزار وزيت الزيتون باش نطيبو هاد العناصر هنايا في مقله اللي غتكون سخونه مزيان كنزيدو عليها زيت الزيتون والبصله كنحاولو نشحروها مزيان من بعد ما تشحرات لينا البصله كنزيدو عليها لي شامبينيون وكنزيدو عليهم الثومه والملح والبزار هنايا كيف ما شفتوا البصله ولي شامبينيون راهم طابو كنزيدو عليهم هذيك المعلقه ديال الصوجا كنزيدو نشحروهم مع بعضياتهم واحد شويه ونحبسو عليهم الطياب كنخليو لا غارنيتور تبرد وندوزو نقادو لاباط هنايا كيف ما شفتو من بعد ما بردت la pâte قطعناها على ربعة les morceaux. وكنشدو كل morceau نحاولو نسرحوه كنستعملو شويه ديال الطحين الا بدات كتلصق شويه la pâte. هنايا la pâte ملي تسرحوها واخا يجي الشكل ديالها ماشي مقاد ماشي مشكل في المرحله الاخيره كنحتاجو 100 غرام فخوماج هنايا عندي ال gouda وربعه البيضات انا كيف ما شفتو من بعد ما سرحت la pâte كندير الفرomage كنحاول نحطو في الوسط ني بالنسبه لاغارنيتور حاولوا تحطوها في الوسط وتخليو لي بور ما تحطوش فيهم la garniture لان من بعد غادي نجمعوهم هنا من بعد ما قسمت لا غارنيتور ديالي على ربعة كنحاول نسرحها واحد شويه وكنبداو نجمعو بالعجينه بهاد الطريقه هادي من بعد ما جمعنا لي بوف كندخلوها الفران اللي غيكون سخون على 180 درجه من بعد 25 دقيقه في الفرن كنخرجوا لي كيش وكنزيدوا عليهم هنايا البيض انا كنحاولوا نديروا واحد الفراغ في الوسط باش نزيدوا في كل وحده بيضه هنايا كيف ما شفتوا في كل كيش حطيت بيضه وحده درت عليهم واحد شويه ديال البزار البيض ورديتهم للفران يطيبوا 10 دقائق من بعد ما طاب البيض كيجيونا les quiches بهذا الشكل هذا كيجيو زوينين بزاف انا هنايا كنقدمهم مع شويه د لاسيبولات جربوهم وعطوني الراي ديالكم هنايا en commentaire ou bien على انستغرام وما تنساوش تبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne